Ողջույն հարգելի հետևորդներ, հերթական արշավային օրը, այս անգամ ուղևորվում ենք Գեղարքունիքի մարզ դեպի Արմաղան լեռ, որի վրա է գտնվում նաև համանուն լիճը, Արմաղան լիճը, այնուհետև շարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Միշնադարի դիկող Սելիմի Ջևանատուն։ Հետաքրքիր։ Գնացինք։ ճակատ, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Ղարքունիքի մարզում, Սևանալակից հարավարևմուտք։ Գեղամայի եւ Վարդենեսի լեռնաշղթաների սահմանագլխի։ Լեռան բարձրությունը 2829 մետր է։ Լեռնագագաթը գեղամա լեռնաշղթայում է, Վերինգի տաշեն համայնքի տարածքում։ Կառուցվածի Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնության պետական ուշարձանների ցանկում 2008 թվականից։ Դե իմացեք որ գորի քանա իհարկե էլի։ Էսի սա հեղինակային իրավունքները պաշտպանված է արդեն այսուհետ, այլևս։ Արագորեն գնում ենք դեպքի վայր։ Սխաշքարի դեմ քարանձավատիպ գոտի է, հրասկա։ Արից հարկած սեղան է հետաքրքիր, արդ քարած։ Պիտում բազարտա, չէ՞ ոնց։ Բազարտա։ Իսկ հա, ոնց են դերել ուրեմն։ Դու ես տեսակացա։ Ոչ որ Հա։ Դե բրծում է այդ մորանալի ծերծում։ Ու հոգ խնա կրեք դուք ձեր համար մի հատ խորանանք ինչքան մեծություն կա Ինչ կասես գործը Սա բազալտ է, իջնում է Սարիմի բազալտի կտրոնն է, խորել է Ինչքան ես ինչ-որ տեխնիկա է բերել դե Երևի ամեն մեկը բայց չգիրի էլ էլի որ կա այս քարանձավը ստեղ։ оцарить համարվում է սկսնակ լեռնագնացների սիրված վայրերից մեկը։ Պարզապես աննկարագրելի է այն հրաշ տեսարանները, որոնք բացվում են լերը բարձրանալիս։ դե Ոչ իման չի մնացի, պաստացի։ ճակատային մասում ունի հրաբխային խառնարան, որն ունի 400 մետր տրամագից եւ 50 մետր խորություն։ Եղանակային տեղումների եւ ձնալքի շնորհիվ լցվում է ջրով, որի հետևանքով գոյանում է մոտավորապես 50 մետր տրամագծով եւ 1.5 մետր խորությամբ փոքր լիճ, որի շուրջը գոյանում են նաեւ ալպիական բուսածածկ։ 2009 թվականին Լեռնագագաթի հին մատուրի տեղում կառուցվել է սրբատաշ, բազալտներ գմբեթավորի դրեց։ Ըստ ավանդության երբեմն երկնային փերիները իջնում են այս խառնարանում առաջացող քարելեճից ջուր խմելու։ Եվ որպեսզի մնան մարդկանց անտեսանելի, այդ պայն լեռնագագաթը ամբողջությամբ մարախուղով է պատվում։ Բարի նվաճումներ։ Հերթական 3000 մետր 3000 մետր բարձր, մոտ 3000 մետրի վրա։ Բոլորս առողջ լինենք, մեր արշավները շարունակելի։ Արշավը հա։ գնալով թող մեծը դի գեղատեսիլ, ինչքան նպատակային, ինչքան իմաստավոր տեղ դա մեր համար հայ հայ ժողովրդական Հայաստանը լավ ճանաչելու համար ցանկանան որ բոլորս այդ հանար այդ ամեն տեղերը լինեն արտաշանը կրած դեր արվում է կտնել ապրես նա հայ հողից անպատասխան వెళ్ళి చేద్దాం Արմաղան լերեց 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է Սելիմի Ջևանատունը, այժմ Օրբելյանների Ջևանատուն։ Գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց-Ձորի մարզում, Եղեգնաձոր Մարտունի ավտոճանապարհին։ Սելիմ լեռան գրքում, ծովի մակերևույթից 2410 մետր բարձրության վրա։ Շենքի ճակատի այս երկու բարձականդակները Օրբելյանների իշխանական տան զինանշաններն են։ Կարավանատան պատերը գորշ սրբատաշ բազալտից են 1.1-ից մինչև 1.2 մետր հաստություն։ Կառուցվել է 1332 թվականին Չեսար Օրբելյանի միջոցներով։ Այդ մասին նշված է իշխանի թողած արձանագրության մեջ։ Կա արձանագրություն, որտեղ նշված է որ կառուցել է Չեսար Օրբելյանը իշխանած իշխան եւ Իրքին Խորիշա իրենց ծնողների եւ որդիների հոգիների հանգստության համար։ Հարավանատները մեծ նշանակություն են ունեցել հին եւ միջնադարյան Հայաստանում։ Հայաստանը գտնվել է առևտրական բանուկ ճանապարհների հանգույցում։ Ճամփորդները, սուրանդակները եւ առևտրականները այստեղ գտել են սնունդ եւ կացարան գիշերելու եւ հանգստանալու համար, ձերի եւ ուխտերի համար կետ։ այստեղ ընդհանրը մի հատ փոքր պատուհան է ասենց ասած գետնին կպած։ Ընդհանրը մեկ հոգի կարա մի կերպ անցնի։ Ջևանատան վերջի սենյակն է։ Կարավանատունը հիմնականում բաղկացած է 3 սենյակներից, ամենաերկարը սա է 26 մետր երկարությամբ եւ 13 մետր լայնությամբ։ Կարավանատունը ունի ճարտարապետական մեծ ընդհանություն գյուղակամնակերի տան հետ։ Այդ տեսանկյունից հատկանշականն է գլխավոր ուղղանկյունաձև դալիճը, որը լուսավորված է 3 երթիկների միջոցով։ 7 ձուկ մույթերով բաժանված է միջին և կողային նավերի։ Մեջտեղում միակտոր քարե ջրաբազանն է։ Մույթերի միջև կառուցված են մսումներ 64 ձիերի համար։ Վերջում կա երկու փոքր սենյակ հյուրերի համար։ Հին և միջնադարյան աղբյունները վկայում է, որ ոչ միայն Հայաստանն է եղել միջազգային տարանցիկ առևտրի հիմնական առանցք, այլև հայերին ձեռքում են կենտրոնացրել այդ առևտուրը։ պետք է երբեք չմոռանանք եւ դե լինենք մեր պատմամշակութային հարստությանը։